E aí, tudo bem? Ainda tô aqui em Nashville, nesse quarto aqui, tô sozinho numa casa cheia de equipamento e tô a fim de falar aqui pra câmera. Basicamente isso e vários comentários pedindo para contar mais histórias das antigas, né? Porque eu fiz os vídeos sobre o André Matos, sobre o falecimento do André Matos, contei algumas histórias do passado e a galera, pô, muito, muito legal, quero saber mais histórias e tal. E realmente é legal lembrar essas histórias e, afinal de contas, as coisas boas da vida, né? A gente fica com essas memórias, são as histórias que ficam né, na, na lembrança. Então vou aqui é, lembrar de mais alguma coisa. Mas assim, teve uma história que eu contei é, nesse vídeo anterior, que foi lá no, no, num show que tinha uma, uma cozinha, tava fritando bife, o André falou que tinha uma fumaça, não sei o que e tal. Então essa história aí, eu falei que tinha sido na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. E aí alguém me corrigiu falando que era na cidade de Pouso Alegre. E realmente, depois eu lembrei, afinal de contas minha memória não é lá essas coisas. E aí, cidade de Pouso Alegre. Mas essa cidade de patrocínio realmente teve um show também muito diferente do normal. Não foi nem um show, digamos assim. Eu tinha um aluno de guitarra que morava em patrocínio, que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu vou ter que parar o vídeo aqui para lembrar, não vou lembrar e assim mesmo. Eu não fumo maconha nem nada, tá? Mas a, ah, lembrar nome e fisionomia das pessoas é uma das piores coisas para mim. Aliás, <laughs> aliás, já fica a dica. Quando você chegar para mim e falar, e aí, Kiko, lembra de mim? Tipo, hoje em dia eu já tenho, eu já falo, ó, não lembro, cara. Tipo, já não tenho, já passei da fase de ficar, uh, tipo, lembro, mas então, <laughs> tipo, não, né? lembro, fica tentando arrancar mais informação informações para ver se eu consigo lembrar. Hoje em dia eu já falo, não lembro, me, me fala da onde, né? Então é melhor assim, quando chegar para mim, falei, aí, Kiko, lembra de mim? Eu sou aquele cara que fiz isso, moro em tal lugar, tal, a gente se encontrou tal situação. Aí provavelmente eu vou lembrar, porque eu tenho uma certa latência, uma velocidade muito é, lenta para lembrar nomes e fisionomias e conectar pessoas com lugares e situações e tal. Mas beleza. Então, né, fica a dica aí e tal. Então eu não lembro o nome desse aluno, mas ele é, sabia que a gente gostava de música brasileira, eu e o André, o Rafael, a gente sempre gostou, violão, ficar tocando, dava entrevista, tava com violão na mão, tocava alguma coisa de brincadeira tal, fez, é, ia para fora e, e fazia as entrevistas sempre tocando alguma coisa na música brasileira, que apesar da gente cantar em inglês, isso também é outro vídeo que vale a pena fazer, porque fala, faz vídeo em inglês, porque canta em inglês tal, né? Mas apesar da gente cantar em inglês, porque era uma forma que a gente enxergava de levar a música para o mundo, a gente sempre levou o Brasil, a cultura brasileira, gostava de mostrar esse lado da cultura brasileira, principalmente quando a gente ia para fora. Bom, esse aluno convidou então para fazer um show na cidade minúscula de patrocínio. Não sei se é minúscula mais, mas na época era bem pequena, acho que tinha uns 30 mil habitantes e tal. E a gente foi lá num barzinho e o cara tocou timba. Sabe o que é timba? Então é um, o cara toca timba sentado na timba, né? Tem um chimbal, foi aquela coisa João Paraíba. Vale a pena conhecer se você não conhecer, né? esse tipo de percussão bem brasileira também, eu no violão e o André na porrinhola, que também alguém me corrigiu <laughs> nos comentários falando que não chama porrinhola, óbvio que não chama porrinhola, né? Chama escaleta, escaleta com dois T's ou com dois L's, não né? sei, dois T's, né? Escaleta, italiano tal, mas a gente chama de porrinhola, porque aquele negócio é um instrumento maravilhoso, o Hermeto Pascoal, quando toca, é lindo, mas o cara tá no palco, tá lá longe. Quando tem alguém do teu lado tocando aquilo, é uma, vira uma porrinhola, porque o é negócio entra dentro do cérebro através do, do ouvido e incomoda muito. Mas, beleza. Eu tenho uma também, é muito legal tocar tal, mas é um instrumento com som irritante. Bom, e aí o André na porrinhola, eu no violão e o, esse meu aluno que tocava guitarra, mas ali ele estava na timba tal. A gente fez esse show, esse show aí na cidade de Patrocínio. Foi lá, eu comer um pão de queijo, é, um queijinho de Minas, tomar uma cachaçinha do... Qual que é aquelas cachaças que tem lá? O nome é barreirinha, né? Umas dessas aí. Né. Eu não tomo cachaça mais, mas na época foi uma cachaçinha mineira, tal, aquela coisa, é, né? Maravilhosa lá de, de Minas Gerais. Mas teve o show em Pouso Alegre também, esse do restaurante, mas depois a gente voltou lá em 1999, já faz tempo, né? Mas para mim não parece que faz tanto tempo, mas foi em 99, na turnê do Fireworks. E Pouso Alegre é uma cidade famosíssima por um cidadão que mora lá. Estão me ligando aqui. Não pode, não quero saber, vou desligar. É... Tá vendo? O de telefone atrapalha as pessoas. É... Cidade de Pozo Alegre, tem um cidadão honorário lá que é o Thomas Morton. Eu acho que é Morton, com M o nome dele. Que é o cara do Rá. Dá uma pesquisada aí. Thomas Morton, o cara, o cara do Rá. ele estava pescando uma vez lá, diz. Essas histórias vêm tudo de Minas Gerais, né? Sei, alguma chupa-cabra, não sei o quê. Aqui os caras, outro dia o cara falou aqui no estúdio, ah, chupa-cabra. Falei, o quê? Você sabe o que é chupa-cabra? Mas tudo bem. É, Varginha e tal, né? Mas Pozo Alegre, o cara tava pescando, recebeu um raio na cabeça e ficou com superpoderes. E ele dava ra, passava raios para as pessoas e curava as pessoas, entortava garfo, andava na piscina da casa dele, sob, sob as águas tal, né? Tipo, o cara praticamente um Jesus Cristo. É... que, que eu ia falar? Então, a gente foi lá, meu. Em 1999, a gente foi tocar em Pouso Alegre, levaram a gente na casa do Ra. Esse cara, o Ra, o Thomas Morton, o cara, nos anos 80, é que ele estava mais famoso. Tinha, a gente assistia Fantástico, só tinha Fantástico. Tudo que você aprendia na tua vida era o que você via na novela, no Jornal Nacional e no Fantástico. Ponto. Né? Aí se você quisesse alguma coisa mais, você tinha que ler livros. E a gente tinha que correr atrás e ler livro. Mas no Fantástico o cara parecia como sendo aquele cara que fazia, bom, curava pessoas, mandava raio laser para as pessoas tal. E aí todo mundo acreditava naquilo. Inclusive o Pepeu Gomes, o Baby Consuelo, tem um disco chamado Raio Laser, os caras com raio na cabeça, mandava rá para todo mundo tal. E aí, bom, beleza. Já tinha meio passado essa história, mas a gente conheceu o cara lá em 99, ele estava mandando rá para a galera ainda. E aí Fomos na casa, levaram a gente na casa do cara, do Rá, pô, foi legal pra caramba. Foi a banda inteira lá. E ficamos lá com o cara, encontramos não sei o que e tal. Aí à tarde, que era o pôr do sol, que ele ia fazer todo o lance do Rá dele, no pôr do sol. Aí eu e o Rafael, coincidentemente, porque a gente estava com as nossas namoradas naquela viagem, e a gente não foi. E, e, então foi o Ricardo, o Luiz e o André. No pôr do sol, o cara do rap, porque ele tinha um terceiro olho, ele tinha um negócio roxo aqui que crescia na, na hora do pôr do sol, ele fazia as paradas. Eu não vi. Então vocês perguntem aí pro, pro Ricardo e pro, pro Luiz que estavam lá nessa, na parte do pôr do sol. Eu não, eu, não, eu não vi, não sei o que aconteceu lá. Depois, na hora do show, que a gente foi tocar mais a, a é, à noite, o Ra apareceu lá. Jaqueta de cor, a barba tal. E aí, ele, ele, ele, ele o suor dele, assim, que pingava do dedo dele, é tinha um cheiro de rosa, mas era um cheiro de rosa, daquele que te embrulha o estômago, sabe? Tipo, leite de rosas da Vene, sabe? Tipo, que negócio custa dois reais na farmácia, não sei. Mas ruim pra caramba. É, na realidade, pra mim, que me lembra que quando eu era pequeno, eu sempre ia pro Rio de Janeiro, porque eu era... Não sei que eu tô contando essa história pra você, mas tô contando aqui. Beleza. É, eu era criança, eu ia para o Rio de Janeiro, que minha família é do Rio de Janeiro. Então eu ia sempre lá para o Rio de Janeiro, ia de ônibus, porque não tinha grana para ir de avião, né? Ponte aérea, essa coisa de magnata. A gente ia de ônibus com a minha mãe, eu criança ali. E aqueles ônibus Cometa, Itapemirim, aquelas coisas, os caras limpam aquele ônibus com, com, com um líquido rosa, que, meu, que é com cheiro de rosa, supostamente. Eu não sei que rosa é essa, mas fede muito. E você já entra no ônibus e já começa a dar aquela embrulhada no estômago. Você sabe o que eu tô falando, né? Eu não sei, eu não sei porque os caras não usam, sei lá, uma coisa mais com aromas cítricos, né? Alguma coisa <laughs> mais tipo né, de limão, uma coisa mais leve. Não, tem que ser rosa, aquele negócio enjoativo, doce, ah, dor de cabeça. Você já entra ali criança, você já a mãe já prepara tipo o saquinho do vômito. E aí quando chega na hora da, da serra da, das araras, lá, sei lá que que vai descendo, aí vômito na serve. já vomita pro cara que tá do lado, na cadeira de trás, tenta abrir a janela, o cara de trás tá com a janela aberta, já, né? Aquela coisa. Então, passei isso muito na minha infância. Quando então esse cheiro, tipo, entra no ônibus, tem esse cheiro, já, meu, já, já vem toda aquela coisa da infância na cabeça. E aí o cara, esse Thomas Morton, ele quando ele apertava sua mão para cumprimentar, para dar o rá, ele tinha esse cheiro. Ele, o suor dele, segundo ele, é, eu acho que ele comprava o, o, negócio lá na, tipo, né? Ia na lojinha, comprava um monte desses ricos e botava ali, tipo, e soltava. Mas ele ficava soltando esse cheiro. Eu lembro que ele deu o livro dele, com a história dele, ficou aquele cheiro na minha casa o tempo inteiro, tipo, me embrulhava o estômago. Tive que jogar no lixo o livro, desculpa, mas eu não li e tive que jogar fora o livro, porque por causa do cheiro. Onde ele tocava, ficava aquele cheiro. Ficou tudo com aquele cheiro, muito louco. A gente tava pirando no cara lá, porque realmente estava, era muito louco, ele fazia umas coisas e tal. Não tinha, eu não via ele andar em, é, né, na piscina dele, na água que ele falou, né? Quando terminou o show, a gente foi na casa dele ah, tomar uma cachaçinha lá, porque o cara gostava de tomar uma cachaçinha, tomava uma cachaçinha e começava a falar das mágicas dele. Na casa dele tinha um monte de foto na parede, tava todo mundo da banda lá, é, o André, não o que, né? Todo mundo. E aí, o André, Luiz, Ricardo, Rafael, é, namoradas e tudo mais. Aí tinha na, na parede inteira da casa dele tinha fotos. Aí tinha foto do, de, sabe, de gente de novela da época. Eu né, não lembro nem o nome, sabe? eu não vou nem falar aqui porque eu não vou lembrar. Mas tipo a galera que era famosa na época de novela, Cláudia Raia, sei lá, Isis, não sei das quantas, aqueles, né? Não sei se eram essas pessoas, mas tipo essa galera. E aí tinha um monte de ator na Global, na parede. Tinha umas fotos que eu nunca esqueci, que eram os caras da NASA, tipo com roupa de astronauta, na casa dele. Você via que era a casa dele, tinha umas roupas de astronauta e... Cara, fala, nossa, a NASA veio estudar o cara, todos os atores globais estão aqui, e aí ele falou que também o Tom Jobim tinha ficado lá, ninguém soube, porque a família não sei o que, tipo, tô falando, de repente não tinha falar, mas não sei nem se é verdade, né? Então, tá, tá mais pra, pra inverdade do que verdade, mas... E a gente ficava lá, nossa, tipo, pô, esse cara aí vai, vai andar na água agora, né? Ele não andou na água, tipo, ele falou que tinha uma, tinha uma piscina bonita, a casa era legal pra caramba, uma piscina lá, e aí eu não vi o cara andando sobre as águas ali e tal, né? Não vi. Mas ele entortava garfo, que eu também não vi nada. Ele falou que fazia, tinha umas moedas todas. Os caras falaram que viram. E o André pirou. O André tipo, pirou assim no bom sentido, né? Ele pirou, tipo, gostou, entrou numas. E a gente voltou para São Paulo, o André ficou lá. Ele ficou uns três dias lá com o cara, dormindo na casa do cara lá, não sei, meu. Tipo, vendo o cara entortar moeda, garfo, o terceiro olho crescer, andar na água. Ele fazia também é, como é que era que ele fazia é, açúcar virar cristal japonês? Vira, sempre umas paradas dessas assim, né? Mas é, é muito louco. Mas se acredita, acredite ou não acredite nessas histórias todas aí, né? O Angra acabou logo em seguida. Logo em seguida, <laughs> a gente levou muito rá. E aí, tipo, logo em seguida, tipo, separou coincidentemente foi um pouco... É, foi o que aconteceu lá, <laughs> os caras foram lá no, à tarde, no pôr do sol, terceiro olho, um monte de ra, e ele meio desconectou a banda aí. Não estou botando culpa no cara nem nada, mas é obviamente não foi nada, não foi, não foi por causa disso, mas coincidentemente, né, foi o que aconteceu. Essa é uma das histórias, é, dentre tantas, que eu posso contar nos vídeos aqui. Se você quiser saber se é de alguma <laughs> forma isso é interessante, é, contar, tem várias coisas aí de viagem, de shows, assim, né? É, não, não, são tão picantes assim, né? Afinal de contas. Mas se você quiser saber mais histórias, é só me falar aqui nos comentários e, e eu faço mais aqui. Afinal de contas, tem que ficar fazendo vídeo. Falaram que eu tinha que fazer um vídeo mais, porque você tem que ficar amigo do. Sabe, do. Caramba. Amigo do, do dos algoritmos, né? <laughs> Tem que ficar amigo dos algoritmos. Algoritmos que falam. Eu estou falando inglês, cara. Eu fico falando inglês direto. Aí na hora que vai falar português, dá, uns, dá a latência também que eu tinha falado. Tipo, você fala, como é que era mesmo? Como é que fala? Mas são algoritmos, você tem que ficar amigo deles, tem que postar toda hora tal. Tipo, vou falar o quê, né? Então, é isso aí. Grande abraço. É... Pô, agora eu vou visitar o Custom Shop da Gibson. Tô aqui em Nashville, então a Gibson é daqui. Eu uso banners, adoro banners, mas o custom shop da a empresa Gibson é daqui. Armei com o cara lá, o cara convidou para ir lá conhecer, ver os caras fazerem umas guitarras maravilhosas. Vou lá ver então. Grande abraço. Deixe os comentários aqui se você quiser mais histórias. Você fala, Kiko, fica quieto, meu. Tipo, quem se interessa por isso? Fui.